Hi everyone, welcome back to Sanjila Shrestha YouTube channel. Today I'm here with my new vlog. It's all about my first snow experience live. You can also watch us enjoying beautiful botanical garden here in Tazi. If you like my video, please do subscribe my YouTube channel. I need your support to grow. As my friend sister came to Tazi, we thought to take her to Mount Wellington. Though the weather was cloudy and a bit chilling outside, we were totally unaware about the snow at Mount Wellington. So as you can see we have thick clothes but we don't have any gloves on our hand. We couldn't stay there for a long time however we captured some beautiful videos and snapped some photos. Sometimes we get what we wish for without any notice. That's what happened to me. I had seen snow Last year as well, I went to Mount covered with snow but did not see snowfall with my eyes live. So this is the day one of my wish list has been ticked off from my wish bucket. Oh, no. <laughs> बिहान आज पुरै वेल प्रिपेयर भएर होला नि त ए अहिले चाहिँ परिरहेको छ तर मेरो क्यामेराले देख्दैन नि यो परेको दिस इज दिस इज पानी पनि हो कि यो पानी पऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ माइनस वान भएर पानी परेपछि चाहिँ त्यो पानीलाई चाहिँ म चेन्ज गरिदिन्छु क्या देखेको थियो बोकेले किन After enjoying snowfall at Mount Wellington, we head towards Royal Botanical Garden. If you love nature, plants, calm environment far from hustle from city, the best place to be is Tasmania everyone has their own preference but I love Tazi a lot mostly its nature and calm environment and if you are here in Tazi for visit and you are looking for beautiful places where you can go and explore is Royal Botanical Garden हजुर के नेपालको ए अँ हन्टी फुल हो र यो रोडोडेन्ड्रन लेखिरहेछ त के भन्छ ए यो चाहिँ होला होइन यो त कहाँ हुन्छ यो पो हो त रोड त यस्तो हुन्छ अर्कै जातको हो कि अचम्मको रहेछ क्या यो अस्ति नआउँदाखेरि फुलेको थिएन नि त यो त हामीले यसो छोयो भने लजावती फुल होइन र होइन रहेछ है के भन्छ त्यो लजावती झार हुन्छ नि है ल कस्तो अचम्मको फ्लावर हो कि त्यही भएर कि म ठ्याक्कै एक हात होइन एक हात जस्तो खै बास आउँछ कस्तो मिठो बास आउने रहेछ स्मेल्स नाइस अनि अब फ्लावर्सहरू मैले यस्तो अचम्म अचम्मको त्यो डिफ्रेन्ट प्लान्टहरू देखाएको छैन नि त होइन नागे है यस्तो हेरेर हिँड्नुपर्ने रहेछ भाइ यहाँ Wow, this is nice. राम्रो कन्सेप्ट बनाएको क्या है ho, ho, ho. Burası ne var? İyiyim cadı. No, co mogę? सुकेर पनि होला होइन ए यहाँनिर त फोटो उठाइहालेर खिच्नु मिल्ने रहेछ नि That's good. True nursery. Bu da tam bulandı mı? यताबाट खिच्यो भने चाहिँ अटोको बनाएको क्या हजुर यहाँबाट ठिक्क भएछ यताबाट स्ट्रेन्ज के सिस्टम हो यो There are different sections in Royal Botanical Garden to explore and one of them is community garden where we saw lots of fruits, veggies, herbs were grown and it was written there that those herbs, veggies and fruits grown are given for charities which I felt quite impressive. দেবে এই অরবিট করে হয় হ্যাঁ বলুন सराब मात्र देखेको क्या मैले ब्लु कलरको होइन कस्तो अचम्म अचम्मको ओहो ओहो प्लान्टहरू फुलहरू है यस्तो यो यस्तो पर्पल कलरको कस्तो राम्रो यहाँभित्र चाहिँ के रहेछ मुनि मुनि यहाँभित्र पनि रहेछ नि त उयो घर ऊ कस्तो सेप दिएको क्या मजाको है कस्तो मजाले त्यो कटिङ हुँदैन रुखको होइन यो एउटा हप्स हो क्या यो थाहा छ गरम मसलाहरू सबै बुझ्यौ यो गरम मसलाहरू अँ सुकेको हुन्छ यो होइन गरम मसलाहरू उ गरेको हुन्छ अँ यो पिप्ली भन्ने ल After visiting to Mount Wellington and Royal Botanical Garden, we packed up with delicious Nepalese dumpling and chicken chili and chow at Dafe restaurant at Hover City. I hope you enjoyed watching our video and if you like our video please do support us and please do subscribe my channel and I'll be back with more videos next time. Thank you for watching. See you till then. Bye.